广东陆丰乌坎嘅征地风波持续，村民继续留守村内，警方封锁入村嘅道路，唔俾外人进入。村民决定星期三游行到十几公里外嘅陆丰市政府申诉。彭国柱喺乌坎报道。过千个村民喺村里边聚集，要求中央介入调查非法征地问题。

致中华人民共和国主席胡锦涛先生，今日系二零一一年十二月二十日，人民力量一众成员嚟到中联办门外，为的是声援广东汕尾陆丰乌坎村村民的维权运动。多年来，乌坎村村民赖以为生的土地被村委会不断卖给发展商，村民。 只能得到極少補償，村民多次上訪，亦不得要領。今年九月二十一日，烏冚村村民發起集體上訪，抗議村官私賣土地及基層選舉不公，並在昔日翌日引發了大規模警民衝突，村幹部貼於民意。

公安局向外宣称薛锦波因心脏病发死亡，村民认为事不寻常，要求当局彻查薛锦波死因及交还遗体，有关当局竟然一口拒绝。事情发展至今，一切皆源于各级地方官员贪污腐败，中央非但未有严惩贪官，更派出武警镇压。 及圍剿烏坎村行為，令國際社會側目，更與民主、平等、連結等普世價值相違背。人民力量促使中央政府立即正視烏坎村問題，嚴懲貪官，交還土地和涉錦波遺體，並強烈要求有關當局立刻停止所有對烏坎村村民的民工武嚇。 盡快與村民對話，絕對不能讓像六四屠城一樣的政府軍殺害人民的血案再次發生。人民力量執委會，二零一一年十二月二十日，支援。 中国民主自由，中国民主自由，不要六四屠城，不要六四屠城。